Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere rustik defnede balık tarifi yapacağım. Bu tarifte balık defne yaprağı üzerinde pişiriliyor. Ancak biz bugün defne yapraklarını balığa sararak pişireceğiz. Hangi yöntem size daha kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim.